non podía faltar. En todas as campañas electorais, o Partido Popular anuncia solución definitiva para o sector naval público galego para despois incumplir todos os compromisos acadados durante a campaña como correu codique flotante e como correu con todas as promesas de Pemex e que a min me parece un escándalo que ainda veñan a presumir do que fixeron con Pemex e os floteles. Eh? Dous floteles e casi non crearon emprego a cambio de regalar un dos mellores asteleiros galegos. E despois toda a carga de traballo que iba a enviar Pemes quedou polo camiño, en promesas incumpridas que o que sabe facer o Partido Popular. E agora, en este ano electoral, pois evidentemente o Partido Popular nos volve a presentar como solución para navantia e Fene a fabricación de jaques para o parque eólico mariño Winkender que promove Iberdrola en Alemania. A finais dos 70 comenzaba a Vía Crucis da reconversión naval, un plan que levou a cabo INI. O 5 de suño de 1981, o Goberno do Estado, mediante un decreto lei, otorgaba incentivos a cambio de despedimentos e presubilacións. Astano é a gran vítima da reconversión. Na segunda reconversión, entre o 98 e o 2003, foron 4.000 e 12.000 traballadores, respectivamente, os, os, os, os perdidos. Astano e Bazán pasaron polo alargamento dos cadros de persoal, limitación e trocos de actividade. Dende mediados dos 80, cando a planta de Fene foi a cabeza de Turco, no cambio de cromos entre o goberno do Estado e Bruselas para a entrada na Unión Europea, perdéronse 27.000 postos de traballo. En Astá Nova Zal traballaron algún día máis de 16.000 personas. Agora quedan uns 2.000 en Navantia, 300 en Fene e unhas 500 en empresas auxiliares. A política dos sucesivos gobernos do Estado e o desinterese na defensa do sector naval galego dos sucesivos gobernos do Partido Popular na Xunta levou á actual situación do naval ferrolán. A situación do naval é límite debido ao seu diseño político a nivel estatal e consentido pola xunta que ten como fin último o desmantelamento desta actividade na ría de Ferrol. A cidade viu esmorecer non só os empregos do naval, sino a actividade económica e as oportunidades eh, laborais que nacían ao seu abeiro. Non son, pois, Parámetros de estrategia político-electoral os que deben primar nesta situación de extremada emerxencia económico-social que arrastra a miles de veciños e veciñas de Ferroltera as mans da miseria e os seus fillos e fillas á migración. Non é o debate das decisións políticas que se tomaron o que pode traer empresas que abran un horizonte para os milleiros de persoas desempregadas. É a hora de alentar e apoiar os proxectos que permitan trasladar o maior número de fogares ao fin da miseria do desemprego. É hora, pois, de combinarmos estrategias de defensa do traballo que aínda fica sin destruir con decisións políticas que abran portas para conseguirmos novos nichos de emprego. O futuro económico e social da comarca pasa pola aposta decidida por dous eixos estratégicos de actuación Diversificación industrial ao redor a enerxía, o gas, o sector agroforestal e o marisqueo. O sector naval va, ten que ir a, máis alá da construción naval, a, eh, chegando á fabricación de equipos diversos, motores, turbinas ou maquinaria especializada para, para a explotación do cru e gas na industria offshore. A construción dun novo dique que serva para atender as demandas das grandes unidades de transporte por mar. A industria offshore debe ser un dos elementos sobre os que sire a recuperación da actividade económica nas instalacións de CENE. Por iso non chega a súa proposición non de lei que presenta hoxe, porque vostedes o que queren é acabar coa construción naval civil en Fene. Por iso queren dedicar o asteleiro agora a facer eh, palas para eólica ou o que sea con tal de pouco a pouco ir eliminando calquera posibilidade de que Fene traballe no naval. Por eso, a miña enmenda vai no sentido de non oporse a que se traballe dentro de Fene para a industria eólica, pero sí de manter e de crear un real compromiso para que a construción naval siga sendo unha actividade fundamental do asteleiro en Fene. Por lo tanto, Propomos engadir dous puntos Unha é presentar no presente período de sesións un plan de diversificación industrial para Ferrolterra, porque non pode ser andar a salto de mata en cada elección presentarnos un cubillito como se si eso fora o futuro, presentar un plan serio de diversificación industrial para a comarca de Ferrolterra, establecer nos orzamentos para o ano 2016 a dotación necesaria para a construción do dique flotante. Só así pode ser creíble que a súa aposta vai máis alá de transformar Fene e eh, o Astelé esteleiro defende noutra cousa e manter a actividade naval neste esteleiro. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez.